por la orilla. enténdese por parte da, da banca e das grandes compañías de seguros de facerse con todos os recursos que se moven nos sistemas de, de, no sistema público de pensións e entón por eso está nunha campaña permanente de reformas e de intentar que, a sistema, que as, as pensións públicas de cara ao futuro sexan o máis baixas posibles para forzar a que a cidadanía que teña capacidade de aforro vaya aos sistemas privados de pensións que son o grande negocio da, do capital financeiro. Non? Isto é Bueno, a razón última que hai detrás de todas esta de todo isto e é o que nos levou, xa digo, a convocar esta, esta manifestación para facerlle ver á xente que o sistema público de pensións é perfectamente viable, o que pase que hai que facer outro tipo de políticas en materia laboral e en materia económica para crear emprego e emprego de calidade e, polo tanto, a, a Seguridade Social terá moito máis recursos que ten hoxe como consecuencia precisamente dunhas políticas que fixo o Partido Popular nos últimos anos justamente no camiño contrario.